这个阿兄那边是旁边这个叫骑行的图案。然后他的那个目标价是从这里，这个是零点三五，是这里开始算。就是才看到这里大概量的时候，你看到这里的量，这是平均量，要青色线。你看这边是，就是这一个以这个来算起，就是这里。然后我就按这个 d r a w i n g to，然后按这个，从这里开始算它底部。OK。 然后拿到，不好意思啊，拿到这里，不好意思，我就拿上一个，拿这个比较高亮一点。啊，对对，这里，不好意思，这里，说是这里就是能看到零点三五咯。 然后零点三五，我只是从这里突破线这里，这里是开始反弹了哈，所以就你就是直接拿上去，这里，这里就拿第二个，所以这个就是这样算然后这个就是从这里算起开始，这条线开始，就一点八二到二点一七的时候，事实上二点一七我是不懂啊，我是一点八二，然后放这个零点三五下去，然后再按这个这个条线这个二点一七。 这上加起来也是一样啊，零点三五加，呃，一点八二就是二点一七啊。所以说现在目前它是排位在这里是一点九嘛，以它收市价是一点九。那一点九这边，那我就画还是剩下还还有多少，还到它的目标价，就只是这样罢了。